Antes do Big Bang, numa nanoesfera Quântico e lógico, óvulo, esperma Faz no tempo, espaço, gravidade, matéria Na luz do universo O sexo impera em tudo que se gera O sexo impera em tudo que se gera O sexo impera Graças à gravidade tudo se aglomera Nebulosa, galáxias, estrela, luz, esperma Surgiu o trio colossal, sol, lua e mãe terra As duas bissexual, consola, luz, esperma Em tudo que se gera, o sexo impera Consola, luz, esperma, o sexo impera do sol vem influência, essência masculina. A terra é referência, essência feminina. A lua ao gravitar, assim esse da terra, o sol a iluminar. Então copula ela, a vida que se gera, o sexo impera, consola a luz espera. antes do Big Bang Numa esfera quântico e lógico Óvulo, esperma, orgasmo, tempo, espaço Gravidade, matéria, na luz do universo O sexo impera, graças à gravidade Tudo se aglomera, nebulosa, galáxias Estrela luz, esperma colossal Sol, lua, imã, terra As duas bissexual Com a luz, esperma Do sol vem influência Esse vida que se gera O sexo impera Com sol, a luz, esperma O sexo impera A vida que se gera